baddyako omu ne bamutuuma nti mirundi <laughs> enjaanaye naalikkiriza ate anaakolaki anaakolaki galiwaliwo omusajja baali bafaananya amanya mm. mu kyalo mm. kakati ngaomu bamuyita enjavu omulala engagga mm. kakati ono eh. enjavu ng'ayina omukazi ebweru mhm. omukazi najjaafiira mu ddwale kati batuma muganda wajjaabike mhm. yagenda wangagga <laughs> abali wemulabumulamu munaafudde mukazi woona ali mu ddiiro kati ate yeyayolonaza okubika katonda wange naakuba ne bakubagana omusajja abuuza kiki nti anti mulamu mulamu mwali waafudde mukazi waafudde ono nebwanankuba mukyala waafudde abaana basigalidde awo omusajja sitole gye boogerakotagimanyi <laughs> it was after some time nga situation ekuli nze namubuuza naye gwonoonya waani mm. nti wa mukasa mukasa ki enjavu oba engagga mhm. ndi mukasa kuba nsiina mukazi yenna gwe wali ondabyeko mulamu wali ondabyeko mhm. oli omumanyi gwonoonya mhm. nti ee eh, tafaanana ggwe zebalanga nti gwe naawe ekyadde bukyazi wano <laughs> kakati bamaze okwekuba omukazi owewaka alowooza nti aze kubikira bbaawe mhm. theshare the same names bali kusemuvibagenda okukizuula yamugamba nti katugende ewa mukasa omulala omukazi ono yagenda nono eyazza okubika mm. akakasiza eddala nti oba ddala kyekituufu eh, kyalowooza era bwe baatuukayo nga bali bebategeka okugenda okuziika kakati awo bada abakazi abagaa nti coronavirus yaleese obutabanguko mu maka yaliwo ah, teyaliwo mubiseera ebyo teyaliwo jusi epurobulemu yammwe yonna hmm. mu uganda nkibagamba bulijjo one kulekera museveni emirimu gyonna anti bano banaaba nga basigaddewo bonna balindayo kyagamba ne bagenda anti banaba nti bo balinda kulya ekyokubiri nti buli kintu museveni kyakola mafiya ekibalo kibbiramu bwe kiri ekyo kyekisinga obuzibu yes mm. nti abantu ba uganda bo tebayinaamu mutima kugamba nti kino tekibbirwamu kino tekibbibwa nze ebintu ebisinga obungi ewaffe e- ez'emitale polisi yawaka oba baganda bange badipolomati <laughs> si dipolomati nakamu naye nawerawewaka okuwandiika amabugo waffe tebawandiika amabugo waka bagabba kubanaogenda tolowooza nti mukulu we abalagidde bawandiike naye nalowooza nti gobalagidde bawandiike si bakukyalo olumala okuwandiika amabugo nga babula kakati buli omu eyazza okugaba amabugo agagabire amuwa gwajjiridde gwazza okuziikirako kakati ffe tulabe kukosesa ewaka zetwetaaga nga sentekuba buli omwakumanyi naye mmwe mubatya hmm. abantu bano abafere olwulya nti waliwo eyafudde nga bajja nze nalina muliranwa wange naafa hmm. naye nali mwoze amabaati gange enkaaga ku nyumba ye naafa nga tasasudde Eh, mm-hmm. kakati bwafa ne wajja omufere yefudde omusiramu sheeka ow'amaanyi enyo n'abagamba nti omufu okuziikibwa n'atebenkera bulungi emagombe n'agenda mu jjana alina okuba nga talese ebbanja mm-hmm. omugenzi ono alina ebbanja lyalese mm-hmm. ndisasule maama wenaga nti mulana waffe yatubulamu bati nkaaga nga tukomerera enyumba yaffe naye za tulimu okusasula emyaka egiringa etaano oba kumi abakulidde mu byalo empalana yonna eva ku kyalo eva ku kwewola gwazika kkolaki baana kuzanyirayokakati ffe abalinamu e, e, e, etima mm, mm. we don't associate very closely with many people mm. esiyati distance mm. omusajja nabagamba nti amabaati nkaaga nti ŋenda gasasula ono omugenzi abadde muganda wange tewali yali amulabyeko naga nti nze saba pulezidenti yampa omukisa nze nga baama amabaati mu luweero mhm. nabagala obbalezyanga ndeetaga nenkaaga mujje owamabaati ataano owenkaaga owekikumi alowooza kuba yababalira ebbeeyi nga ntono kati ketuleeremu ejjekaaga nga enkaaga buli omu eyaleeta sente yamukuba anti dont expect omubbi mukuziika tekyaliyo mhm. nti tekyaliyo nti mukuziika muteekawo obutale nemutunda e, e, e, ati buli ewali omufu wonna batundawo ebintu emboka ewaffe ekaababuka tebasobola biteekawo nonoo yafudde nga yafudde obulwadde obutambula obutambula hmm. why do you celebrate my father my father's death this you cannot turn a market anyway ani yakebeddewo nti watuufu wemugendaokuzika ani yakebeddewo tewali yes kakati empisa zikyuse nti abasajja babagenda okuziika hmm. emmotoka ezipaakinze mulina okuteekayo ate ena abakubi b'emiggo abateega mu kkubo emotoka bazibambula zonna naddalanga banaziika wala eh, mm. n'omulambo bagusobola waliwo abavubuka nga bali mulwera mhm. nga bo baddira egundi baddira olupanka lwemotoka nebalusindika mhm. nelukuba emotoka negwa bababbe kubasokoola kakati society yammwe temugimanyi nti ebyali bizira edda nga tebikolebwako mm. fe batugamba nga bwetwakulira nti bwe muba musima kabbuli mm. omuntu nakutema olubale ku kabbuli teruwona apaanatubikeafulukukudutest nti oyo abonaabonanga eyabba ende ku mulumbe kubanga endeku tezabanga nyingi ate banywa omwenge basiba bitegera endeku ye yatambulanga bweti kakati eyabba endeku mulumbe ng'abaaba aboneresa nnyo <laughs> kubanga endeku yetambuza omwenge nga bagenda bafuka mubitegera mpolampola endeku yetambuza gundi nga yabanga bakozi bubi anti kakati mweyo essensi mugijeemu bempulya baagala okuza buganda ku ntikko si yerifomist gundi eyo gye muyina kituufu ye si yerifomist gundi mwe temukirina nti these people bagezi nabagambye nti singa president museveni yali mu ggwanga lya bulaaya hmm. singa bya coronavirus byaggwawodde abantu tebaddeyo ne bakola kubanga president bwe yayogera yatubuulira nti kase ezasangibwa mu uganda ziri mwenda all of these cases were imported tezava munda kubanga ye president yatekinga risiki museveni takes risiki museveni bw'oba oyagala okwanalizinga museveni museveni tayagala sente ah, ah. si musuubuzi mm-hmm. tayagala sente era nze nayambibwa nye nenkola naye emyaka ekumi eh, nena mm. ne namulaba ebintu bibiri bagenda ne bamubuuza twali mu america nemugamba nti mr museveni you have not stashed money onofulinaka mu serikali african leaders mm. whats your future otegesa otya obukadde bwo eh, mhm. kubanga gwetulina sente zokwesa bulaya tolina propaty nemu fyuca ye eriruddawo naye batugamba mbu alina ebizimbe sweden teyalina twagendayo okubikeberayo newafula nebitubulayo street namba yonnaagendayo newafula wea sponsored here mhm. nga sinagenda mu state house mm. ne batuwa sente abazungu netugenda e sweden newafula tunoonye ebizimbe bya museveni byatubulayo museveni alina kyekakati president ansa gye yabaddamu yabagamba Museveni's future insurance is a peaceful Uganda. Ekitegeeza tayinza kudduka. Basajja be bobola ki bazibye na. Ate babimanyi. Era bali bubi. Abali bubi. Ekyokwere bagamba president nti why don't you retire and become secretary general of UN? Mm -hmm. Naga nti to be a UN secretary general like anan. Mm mhm. -hmm. To be a kiraka. Mm-hmm. museveni to be kirak museveni has many things to do <laughs> mm. Mm. kubanga twasanga masire eyali president wa boswana ngaali ku commonwealth secretariat yaddeyudde okufuuka omulenzi bamulagira ali wansi wa queen akola museveni agaze nzeo nenunda ente zange naye museveni akyanoonya obugagga oba bugagga yamaladde obufu abo abasajja babidandisali mm. bakintu musoke mm-hmm. bakirunda kiva ejjinja mm. Mm-hmm. bamuseven tebagalangako twamasf bidandisali yalina amanya gatalinawono mustekansa ainamu poloti meka ainamu ebizimbe bimekaaa mhm, abasajja abomulembe ogwo eh, service delivery erinnya kukolera mwana nti omwana wa bidandi omwana wa tamale mirundi omwana waani that's why abazungu bagenda ne baleeta nti medini uganda england mm. <laughs> akagamba ako medini bakakola nga america ebalagidde bawa amatwalo obwetwaze mm. nti buli omu monopoly e, e, eveewo kale tebatandika okuwandika nti medini medini england y'omuntu ategeere era ndi bwe nakulira nga ekigambo japan titondeta japani wo mm. ngaekintu kyonna kyonna ekitalina valu japan yejinja kubanaapan nti nga baluziikamu mm. bantu that could see from china kali kabiriiti okujjako mu 1975 amin aleeta amagaali ag'emiti ebiri gaali gakiragala mm. agatali ga bayuni nga bagatunda singi bitano bitano galemera ku magombola mwogera bwavu singi bitano yes enyama yagulanga singi nyene ekitundu nenga tubaliwa sugali nga gulemu senta nanga basikula bikajjo katonda wange myamwa no demand obwavu bwavu adda hey. ku mulembe guno gwa museveni hey. abasajja lwaki bamuva mu ngalo ne batandika okati ate nga mukujja muyinza tewaliwo babbi ekikulu kiri bwekiti mm. mu katabo kange ako singa bakandeetera mm. akaliko nti wayi musevenize gondi wirubi bulade mm. akatabaako nkunyonyola bulungi mm. nti museveni bwe yajja mu buyinza yayagala eggwanga aliddiza abantu kituufu wayi kakati museveni bwe yajja mu buyinza ekizibu kyeyayina ekisooka teyayina mani power olutalo mwe yalwanira abeeruweero tebaali bayivu ate nga lwalwanu bantu era anti gye yalwanira ititukul mm. wero a very difficult time to develop why nti bakisamba mugero bakiddu makubu yabaali tebabaagalayo kati nga ba good evenant john kaddu mm-hmm. omulangira mahuba mm. ki nga babaga nti bebalwana naye nga tebalina mani power mm-hmm. kyovaolaba nti museveni yewola mu dp mani power gavumenti ya museveni yasooka yonna yalimu ba dp beyalwana nabo nga tewaliyes abadp ne batuuka n'okulowooza nti bawambye museveni abalwaniridde mm. minisa finance ponsiano mulema minisa wa kamas evaresinyansemwogerere muganda asemwogere kawanga depute minisa transport zakala olumu omukyalo ono baali bamuyitane sekitoleko victoria mm. kafumbe mukasa dipio kaji yakozesa eh ponsiano mulema finance eh yes why he didn't have any power mu upm yali tayinayo basajja mwamuri ah, ah. yali nachiyonga ika eh na manya mushega bitandisali yali wawa anti bitandisali bati bamwagala je bitandisali yakola ebintu bibiri bosoma ekitabo kya gundi kya kategaya mm. kategaya akugamba bitandi yagana ogenda mu nsiko ye yagamba famire yaabwe emutunulidde mhm. yalimu hmm. bwagenda nafa yebitandi yetakkiriza mumukulu yetakkiriza mukulawaana ye generati t ngaobuyekerani abusibirako sente ntiwaliwomuntu agenda okuba gavumenti agijekokisoboka kubanga bali bagezakodda ne bulema era bwanogamba buulire mu myaka gya lukumu lunaana awo mirembe gwa lugadi hmm. omusajja omutamivu yeyasooka okukola ku mu uganda yali awambye gavumenti nga lugadi taliiwo musajja yali awambye gavumenti nga bakiyita enkweza bwe babanga batesa nga bakiyita okuwonula obuliga <laughs> naye nga musajja mutamiivu mukatuliki ate tasoma era bwe bamukwata lugadi yeewunya nnyo omutamiivu bwaba n'amagezi ago ayite kubanga omwenge yali alimba mulimbi contemplating tovasero government kize mu myaka gya nsanvu mm. ngaabazungu bebawagamba gyokusuula gavumenti edda ngaokitandikirakakati n'obuyeekera tewaliwo eryabulowooza nti omuntu asobola okugenda mu nsiko n'amala emyaka emeka ni semogere yagaana ekibiina kya dp kyatula nekigamba tugende mu nsiko mhm. oba tuddeyo mu ekizairo mhm. oba tugende mu paalamenti nebavuga tugende mu paalamenti germany nga yebagamba mm. one oba mm. teyetayiga tugende mu nsiko emyaka etaano abantu bafeefe abaakava mu lutalo oli mulalu museveni mulalu mumuleke venkyeye teyitamu simugerere bagenda mu paalamenti naye tewali kyebajjakakati ah. mm. bidandi bwogamba yali sekitale gene wa upm museveni bwabula netugende katuwa kubuza ani bitandisa kusapoba ikusapoba e bila na tukama nti is our president but i don't know where he is ngamukiriza we zamu. have not sat down as a party to decide what to do mhm. akole ebintu bye byonna abikola lulwe kubanga oyina okukitegeera nti muwanga yali mukwano nnyo gwani gwabitandisa linga museveni baamulaba luvannyuma nabegattako eh, kyawaliriza bidandi sali kugenda mu upm wa museveni yes bidandi yali musajja mukyawe ennyo wano eh. bidandi mu myaka gyenkaaga be basajja abayabuluza omukago gwa upc ne kabaka yekka eh. anti oba teyatuula n'abemmengo n'abagamba abemmengo bamugamba tukolagana naawe naye mu buganda fe tusimbawo feko abantu hmm. ekibiina kyakabaka yekka kikka kyekiina buganda jupise simbanga muntu mu buganda kati ekyo nagenda okisoma kyali germany bavaria bavaria mm. yo erinayo kakabaka eka kaayo hmm. kakati ekibiina ebinene biwangudde germany yo kyekola nakyo ki omukago hmm. kyo tekiva mu gensi kyali minister foreign affairs owa germany nga yewakakabaka eka kaawa bo bakola akatundu eh, kaawe kati abemmengo baali balowooza tibwoba naye ekitole kyababaka abiri mu omu kojja okufukanga eggwanga mm. obubate bwatakuwa byoyagala ngaokyuka era babadde babizanya wano abatatuwadde byaffe temubawa bava ku museveni badde eno ye mm. politikisi waabwe kakati bidandi nebajja batuula bidandi yali musajja mugezi nnyo <laughs> ne bagamba obote nti obote olimba mm, bwogamba nti kabaka yekka UPC ejja kuvuganyanga mu buganda mm. kitegeeza tetulifunako wa upc ali erected mu upc mm. mm-hmm. ne bagaana abo abavubuka kwekukola upc buganda ntiupc egulewo eh, amatabi mukikyebabakola bakuba eh? ekitaawe wakamulegeyo nokamulegeyo mulamu bakubala kitaawe lutale ne bamwokera ne mu nyumba ne batema amayumba ne batema ki ne baba ebintu byabantu abakabaka yeka eh? nti dpm nti upc gule bayokya bulanki za upc ne bawukya n'amasomero ga upc ne batwala ekikumi kabaka yeka waliwo egira yakozanya eh, eh? kakati <laughs> bidandi n'agamba twali tugenda kulonda twalina okulonda mu nkaaga musanvu oba munsanvu mugumu mm. kakati babidande nga bo bamanyi nti obote bayinza omulyawo <laughs> one bidandi musajja mugezi omutwe gumwesenaye <laughs> talinayo muganda wange wabi agufuzi mm. kubanga ono omulala ali wa rdc mm. yes tulabayo basajja bali vibrant bamanyi olumu abavuka abaana babasajja abo 67 yabakola bubi nnyo ne badduka nebagenda ebweru abalala bakitaabwe baafa potix ne bamukoowa mm. abalala ne bakula nga balaba bidandi tava mu makomera babikyawa yes. babikolaki eh, kati ngaabange okubagamba ebyamawulire ebyo tebabyagalira ddala bagaa bireeta gundi bireeta obuzibu thats why ndowooza omulimu gwonna abaana bo bagulabanga guli risiki tebagugendamu mm. ogubonyabonyeza ennyo dadi waabwe mm. tebabyagala babitamwa kakati bidande atunuulira abaganda bano abemengo bamaze okwokya eh, ebite bya upc eh, naye babawangula kabaka eka bagamba bakiwere mwemwavu mhm. ebyankaaga mumukaaga eh, one of the reasons mm. naye bidande kyenkuga nti yali musajja mugezi yaleeta one plus three one plus three omakyekitegeeza nti omubaka wa paalamenti bwe yeesimba mu constituency eyomu buganda mm. afunayo constituency endala mu eastern nafunayo constituency endala mu northern nafunayo constituency endala mu regioni zenyanga mwonna alina mu constituency tuproducinga uganda neziwa nationalistic <laughs> kakati yenga lidandi akimanyi ntio owakabaka yekka tasobola kuwangula bitundu bira aba bakubidde ku ttaka naye nga taba upc bajja mubuganda babawangula ah, anti ne bwafuna yeeno obutono ennyo museveni abadde afuna 10 munozanaonna nga babugattawamu ne balioka baga nti kati gofunyebwebuti bitandi bitandi nga yali mugezi nnyo omanyi bitandi kyakugaa nti olinaka ewekoledde mukonstitution yankaaga mu ebiri baali bagenda kuteekamu ekintu hmm. nti omuntu yenna atasasula musomo lwo mu uganda revenue authority takuba kalulu ate gwe ensi ogimanyi ah, ah, oyogerera kuki kumbaga gyotasonzeekoomusajja mugezi nabagamba hmm. nti if we tie voting and wealth mm. and hmm. property mm. kati omwana ow'emyaka etaano nga kitaawe yali mugagga n'amusikira mhm. osika ku kumi na munaana mhm. kati akuba akalulu mhm, ebatrasti boono bakuba akalulu nti bakubira omwana ono omuto oba propaty naye kyalimu mu konstitutioni yankaaga mukaaga bali bakireesi ekyokubiri konstitutioni yankaaga mu ebiri era mwalimu nti tufune seneti tubaine enkiiko bbiri rwanda erina enkiiko bbiri burundi erina enkiiko bbiri tanzania erina nnya hey, kenya ina enkiiko bbiri wy not uganda wano ekyakitulemesa toyinza kugula babaka ba palamenti sente nogula n'abali mu senati bakiseeketeeso sente ziba nyingi otherwise mm. bano bonna bemulaba retired bisops abagenda nga balina amagezi muto bakyali bagezi mm. myaka nsanvu muetaano mm. singa bali mu house of lords nga bebasalirawo egwanga bano pulezidenti banoonyeza ekyokukola n'abafuula ba advisers wotwapu the senate mm -hmm. Eh. balisigadde bamugaso mu nga bungereza bwekiri ne bwemwaligambye nti political party how would we erect them nemugana nedda buli political party okusinza ku bungi bwerina mu palamenti etuleeterayo abafaanana batyo eh, eh. senati kitegeeza nti bano bebaguze mwali badde mubagano baga nti senati eyo ey'abasajja abakulu n'abakyala abakulu abatelecto college eyomu america eriko abantu bameka 5 1mn 1vot mu america nibofuna 100 bano bakugaana bebasirayo americamu 1924 abakazi batandika okulonda mu america hmm. baali babagaana okulonda hmm. nti balonda musajja mulungi tebalina nsonga eh. eh, pulezidenti wa america yayina ebintu bibiri one you must be handsome and american gundi haiti nga kyekyokka ate gwe abeere na, na, ne, na preminisa wa japan nga benkana <laughs> <laughs> president wa america nga ayina okuba musajja muwanvu mm. very handsome man mm. kakati mu 1924 abakazi be batandika okulonda mu america uh-huh. mu 1924 baddugavu ne batandika okulonda mu america mm. kakati bana musajja kyebavaga nti yes one man one vote tubawadde naye tubakolera eki wayina okubeera wereketa okukola eki kyovulaba nti bakikola abemmengo munsi ne batakitegeera eh. baleeta ebirowoozo byabwe ebirowoozo kyenda ku kikumi ebyava mu buganda byali biwagira federo yes ate eh, ca yaki kusunsulamu yerekito college naye bano byeboogera babitegeera kwokukyogera bakireese nti baagala federo naye mu uganda ekola ekintu ekyo kyebo tebakitegeera mu buganda kyasobola okubeera ne federo ate yawa yaliwo ddi tebeerangawo ekyasobola okukola tebeerangawo mu uganda temubeeranga mu federo tebeeranawulidde katikkiro ng'agamba nti museveni okutawaana ne east african eh, federation mbw asookere ku uganda aiwe federo naye nga kisoboka anti katikkiro wammwe teyasoma kubakakati mugamba buli okusoma kwemukunafu letmiteriyo mwali mulabyeko abavudde emityana ne bagamba museveni tuwe emmeeri kulekebwamala tekisoboka egendako etya nti kati federo ebeera mu mawanga manene terimi one country eine ensi entono eyina federo swaziland switzerland eyina kantun ne united arab emirates hmm. si federo bungereza eyina united kingdom si federo the federal republic of germany why germany yava mumawanga kikumumusanvu eh! eh! america is a huge federal can only help you if you are far away from each other kituufu naye omusajja eyavuze okuyingira mutukula ayiri kampala eyavuze okuva ebusi yali kampala the longest is aluwa saa munaana agenda kutuuka eh. kakati where do you find a small country with the federal takimanyi naye sijja tunaita kimanyi esoma amateeka ge naye kaakati lwaki batukiza federo federo federo anti tebakimanyi kyemusaba temukimanyi kakati mwekyemuga to federate with you genda osome ekigambo federation fufa fufa kitegeezaki the federation of uganda football association mm. associations weina okubeerawo associations ebagatta kakati ofederatinga nani buganda eyagala nnyo federo yesitiina gyefeteretinakakati nakugaa nti abemmengo balinga omusajja omuvubuka abuliddwa abakazi abaokuwasanga buli gwayagala amugaana mhm. naga nti pasita nga ta nekkanisayo <laughs> atula abamalako anti yekyaliko to federate with who federal is a marriage yes. federal mulina okubanga mutegedde fasobolo federal eh, esobola eh, okubeerawo ku state formation through negotiation mm. oba federal esobola okubeerawo nga when states realize that they are not economically or politically viable tikati mm. rwanda uganda nani president agandi ekisenge kiri eno ate kiri eno tetulinawo uniform, uniform degund policy yes. kakati amawanga gaffe gano nga gamaze okutegeera nti we are not economically viable mm. gateekawo kye gayita gavumenti eya federal kakati bwekye batamanyi nti the federal government eri mu arusha ekampala teri the federal government federalism means you have two spheres of authority mm. the, the government which is created because these countries e, existing states eziriwo rwanda ani must surrender some of their sovereign powers to create another center at arusha kituufu kakati ate balabaga nti federo okugabana buyinza buliwa federo okwejjako buyinza n'obuteeka mu gavumenti eri kakati gavumenti ekyo olwaba tulikugana nti federalism operates when they are two spheres of authority hmm. gavumenti y'omwalusha byenaakole eyekampala tebikola nti e, e, federal government in washington ekola ki e ekola foreign policy ewandiika amagye ekola ne bagavana baayo mu states nabo balina ebyabo oyinza okusanga esaza erimu mu america nga teririna death penality ate ngaeddala lirina ye mm. america yava mu mawanga ameka atanu mwana mm. kakati ate soviet union yava mu mawanga 1 yo nekola pusinga ate bano webali kuba basooka nekibayita confederation badda mu federation ebyo nno nga bibuuzizza abantu badduka kakati katikkiro kiki kyatulimba anti alimba tabimanyi takola analysis tabimanyi musajja yasoma bya lawyer ebyo tebabimanyi mubufunze federal tekyasobolatebangawo mu uganda federal tebangawo uganda tebeerangako na federal bwaliwo bwakabaka eh, anti wulira mwekimugatta ensi yali buganda mm. nga ne bunyolo nsi nga nani nsi kakati wano mu uganda twabulawo kabaka eyakuba banne n'abawangula tugete kingdom uganda kingdom tetulina kabaka wa uganda ne muteesa bamugamba nti oli pulezidenti wa uganda ow'emikolo si kabaka wa uganda ate ye museveni yali abagambye nti mwe bakabaka mwenna mukole association yammwe ng'abeera kyamaani w'abakabaka yabalibwa nga kabaka wa uganda mu kiseera ekyo tebakiraba mu uganda <laughs> mulimu abeeyita abanene mulimu abakolakiati ensi zino tewali yakuba ginne wa bunyolo yalwanagana ne buganda bonna nebasigalawo ku ddulo omuzungu agenda okujja ye nabagamba nti sahali jenistoni yajja n'ekiragiro mhm. tokkiriza mu uganda kwetemamu obuwangawanga eh, butono tukiyita good. Eh, it, it must have a strong centralized authority. Mm. Kakati, ensi yonna yonna Uganda, abazungu baajigula, bwe baatubuka wano, baatandika okuzimba national institutions nga tewali gwe babuuzizza. Uganda police baatuulawa nti mu federo nti buli kingdom ejja kuleetanga abaserikale bwe bati. They created these national institutions without consulting anybody. Kituufu. Parliament ne bagireeta mu lukumi lwenda abiri abaganda ne bagigaana. mukijje ku ttaka lya buganda enkiiko bbiri zesobola kubeera wamu ne bagaana okugendayo 1959 nebabaga muleete omuntu nebaleeta dokita kunuuka omukiga mhm. nebaga tetujagenda kati tebaliiyo mm. atava omubi atagenda amanyira abaana kati tebaliiyo <laughs> tebalwana nesente okulaga eno yes mm. kati bwe tutuuka mu kwefuga nebaga twefuga ffekka tetugenda mu uganda fetwagala eh, buganda era nekibalema omuzungu yabalimbalimba atya awo eh. kubawa kubanga tulira nti no buganda yafuna leero okwefuga ah, ate ah, nkera uganda yawo byali byakulinanti bali abasajja abazungu batunuliranga bwe bati mm. sakale johnison akugamba yawandikira akabaluwa mukazi we ntuuse mu buganda mm. abantu bano balijaniriza mu kizibwa kyamaanyi mm. era balabika bagezi nnyo wy bansabye endagaano y'olwenda ey'oluswayiri which means ababaka b'olukiiko lwa buganda baali bategeera oluswayiri mm-hmm. tebamusaba ya luganda mm-hmm. bamusaba endagaano y'olwenda eyina version ey'oluswayiri bagitapute bagitapute mm. six months before mm. the coming of sahari johnstone mm. kakati sahari johnstone ye ekyamuleeta kusanyawo buganda eh. eh. anti ekyaleeta lugadi kuba mwanga bategererawo nti ngaonogatta uganda ono mukube buganda gikuba oveewo kuba buli kimu yeyali eddiini kabaka nga yeddiini yemusamize yaani nga byonna biri fusin wano mhm. kakati ekyebasooka eh, okukola abemengo kyebatalaba nti omuzungu bweyejano nabastadinga bulungi nagenda ewaabwe naleeta abaminsani abaminsani bebasooka wano kati the lord of the missionaries was to, destroy obusamize kubanga eh. obusamize yali eddiini ya buganda ey'ennono era gwe tebakulimbangako nti amasabo galinga bwe gali kati eh. essabo lya muwanga nga libeera lyokka muwanga tayinza kulagulira mumasabo kumi nga wasamira muwanga nosamirira wano muwanga eh. ye muwanga abeera atya mbadde nti mpewo anti kyenkubulira ate empewo enebeera mumasabo kumi <laughs> siriasivus kyoka bati na amasaba malafiri muwanga mu tradition y'obusamize hmm. amanyi okuyunga amanyi kuyunga amanyi okuloga emisango amanyi kuloga misango hmm. amanyi okugaba obugagga naye mulala hmm. speciality era egundi essabo lya katonda ebutonda kubanga bino ebyaba persona nti mu bukatuliki nti katonda ali omu naye mulimu baperosona basatu mm. naffe nawano balina mukasa ow'enyanja yes. balina ddungu lyabwe kale alabirira oh. ebisolo balina kiwanuka omulalu ayina enyondo yange oyo kiwanuka mm-hmm. oyo oyogotambulirakoyina enyondo oyoiwanuka <laughs> enyondo yakiwanuka eyo mm-hmm. nkambwe mm-hmm. bane nkumalawo eh? nkumalawo balyaba era nawe nali omwana omuto jajjaffe yatugambanga nti enkuba egenda kutonya mm. nti nga alina empewo gyawulira ngaeraga ku nyanja eddimu nakuga nti ah, kati gwatumidde muganda we mukasa nti ensolo zifa zetaga enkuba okutonya eh, mhm. bazalibwa basatu ddungu mukasa nekiwanuka so kakati bana abaganda balina structure yaabwe abazungu ne bagitunulyo gidistroyinga mhm. obusamize ne babukuba eddiini ya buganda yennono bwali busamize nga amasabo gabeera mu lujja nga kanisa abazungu ne bagooca ne bagateeka mu kitanda munda waliwo reverand father clement kiggundu yava mu america mm. ye nga ayimirira kwoca amasabo gokka naye naye yafa bubi amini yamwoca <laughs> eh, bintu ebyo bigenda kompolakakati eh. abazungu bwe batunulira buganda endagaano y'olwenda bakuba kabaka ne bamuteeka wali mhm. endagaano y'olwenda basanga kabaka ayina buganda bagisangamu sikweya mmeru z'ettaka akakumi kamu mukenda mu lunaana mm. mu lukaaga mm. bakayitanga omutwalo nga baguyita kakumi mm. naye omanyi nti ku mutwalo gumu mukenda mu lukaaga kabaka wa buganda bamuwaku bisatu muataano zokka zokka naye nazo nyingi ate ettaka lyali lirye kuba basangawo ono basanga dawudi kyo wa myaka emeka esatu era gwe <laughs> saapolo kaggwa hmm. gundi oyo gavana yagenda n'agamba dawudi kyo yagenda n'agamba saapolo kaggwa nti kino nakino mukikole mhm. kati saapolo kaggwa nga tayagala kikola hmm. naga nti omutanda aganye nti ono ono ducwa ali mukibaya aganye <laughs> gavana namugamba nti eryo ebujje ebujje eryo lyogedde lityo <laughs> saapolo kagwa yayoola gavana namukuba ku ttaka oyita otya kabaka ebujje <laughs> gavana sikoe kutandika okuba kagwa nagula ngaono gwatamanyi bamukuba mm. ne kagwa bwe yakuba gavana ekigu <laughs> kagwa yagula gavana yagula munnamawulire ananiya sente ono natandika okuba kagwa nti sina muganda webusoga bamuzaala busoga musoga akalombolombo ako kavadda buli katekero akubwa ate kintu kintu yagamba mu masaza ga buganda nti wadde akajiiko tekalidda bunyolo kavayo namusaayi gadda namusaayi kati ate bakawangula mu nkaaga mwena ayita olukiiko mbu tugende tuwabe ba abakazi bakazi bebamwekubira obulange waliwo katikira atakubwa eh? nsibirwa nsibirwa bamutiraki yes gundi ekyatisansibirwa people dont understand this hmm. sekabaka muteesa yakugamba ti maama we namaganda yasigala muto mm. kakati najja ayagala kanoni kigozi entamirembe n'amufunyisa olubuto mm-hmm. kakati bwamufunyisa olubuto ekyetubagamba nti if you want to solve a problem create a contradiction mm-hmm. kati namaganda bwamala ledi no bamwyitanga ledi damali mm-hmm. ledi nga kitiibwa okukyeyita ngaono simanyi ledi tinga tiina tiine singa bamukubadda abaganda bali tebamanyi ledi kyekitegeeza ledi nti taito nga bawulira sa kakati ledi namaganda nawandikira katikkiro sikyasobola kukola loolo ya bwannamasole kuba nakoza bana ndi lubuto olukiiko lwa buganda ne luyitibwa ne balusomeramu ebbaluwa eyo ne bagamba owatali kuwesalamu olukiiko lwa buganda lusazeewo namasole tajja kufumbirwa ate ngaolwedda amaze okufuna olubuto nyina wa kabaka tafumbirwa mwalimu abagezi babiri mwalimu hamu mukasa ne mm. basudde mm. ne babaga nti akati muwakanaki oleda ali lubuto yagozoba nadda kakati ate mugambakati ati mm. kati ekiteeso ky'olukiiko ne kiyisibwa nga ledi damali namagana akandiddwa okufumbirwa wadde ali lubuto mukakabaka tawasibwa ate sirwabiikira maaliya mm. ono kano nekigozi yaliyo era naye nakkiriza nti nze naluteekamu uh-huh. ndooza mukyala bo ah, bayali afudde bonna baalina mwandu nasemwanukana nekigozi kakati mm. muteesa n'ayita gundi ekiro olukiiko kaa katikkiro nsibirwa mm. n'amugamba nti maama wange abadde wano maama wange yasigala muto nze kabaka nze nteeta obulombolombo ate nze mbujjawo mukkiriza afumbirwe hmm. olukyoko kitege lwasazeewo dda kyoba olaba nti maama womuntu kikulu nnyo ne yesu maama we yamukozesa omwengekaana hmm. mu bakojjabe yes yowa mother ina lot of influence on you era bugundi president museveni bamutuma eswaziranti hmm. agende apaswedinge gundi oyo ani muswate ebyabaka bwala bakuzi nobwerere naki kuba babonaabona nnyo mm. babayoola ne babatwalanga enamboole mm. kati ate ababakebera bana abasirikale baki omulya mwana ava mu bwavu nga bamugeekeno toddanga kati ate n'abasirikale ababakuuma nebo ne bafunamu abaabwe eh. n'abamajene bano bafunamu abaabwe kati abatuuka ewa muswati baba ate bonna nga bavuddeyo virginism kakati omukolo gwamala okulonda mu bano bonna baddayo ne sirimu waabwe gwe bajje mu kibuga this is why nti sirimu egundi naye pulezidenti yabeera ku mukolo gwabwe ne bazina bwerere ne bakola ki ne bakola ki namugala lwaki tobimala naagaa nti zisibyagala naye queen mother alina influensi nene nnyo mu bwakabaka lwa swaziland why alibeera kabaka maama we bwamala okufuna olubuto lwe taddamu kulaba bbaawe si bino byambulizi eh. taddamu omutunulako eh, eh. lwaki anti bo bayagala nti ono gwayinza okubeera temporary omuzaalamu owokubiri kati kabaka we swaziland muswati yazaalibwa bwomu eh, eh. enikitaawe samoza yazaalibwa bwomu mhm. thea aim is nti omwana azaaliddwa obwomu talina baana balala kuba abazima bakuga nti kitegedde bulungi mukyo eh. bagenderera ki oleme eh, kuba na muganda wo tulaba nti baba bakutadde mu bunaku eh, era abazima kyebagaa nti okalya nowakitaawo wanyuka abuzire okulya nowakitaawo wanyuka abataliiwo kituufu anti kakati bekyebagoberera kyennyini obeere nga toyinaani muganda wo olusobole okulabirira abaana bano abakitaawo bonna gwe toba na muganda wo gwanali obwakabaka toba na muganda wo mm. anti buli omu aina buli bamu balina bwe bakola kati fe mu buganda ekyatuyamba entalo z'obusika mm. eki abaganda bwe bategeera nti abalangira balwanagana ne batawanya obwakabaka mwanga akalema kiweewa mm. ne baleeta solution one endagaano y'olwenda ekugamba ti endagaano y'olwenda ekugamba nti kabaka wa buganda naavanga mu lunyiriri lwa ssekabaka muteesa olubereberye hmm. mujjayo amanya g'abalangira abava mu ssekabaka muteesa olubereberye nemubatwala mu lukiiko lwa buganda afunye enamba esinga obunene gwe balonze yafuuka kabaka erinnya lye neriweerezebwa ewa queen victoria oba abasika baaki kati mwe be baawangudde mwenna mulaga wa kasujulubi nga mukomera omuganda omulangira mu buganda atambula n'ekidde olagawa ogenda kutabula saabalangira hmm. taba muganda bwakabaka distant relative atalye bwakabaka because bwanaleeta muganda weyenyini atuulawo kakati abaganda baategeera nti how do we prevent kubanga esaza lyebuddu waaliwo omulangira yali yekutuddeko musanje ngaayagala ddirangirira nti bwakabaka bwe naye abuwambi omulangira katabuse <laughs> natabuse <laughs> abaganda ne baga nti omulangira takola kakungulu yekka yadifayinga order ate era yalitakkirizo kakungulu tebalya bwakabaka kuba bo banuhu mbogo tebava muteesa olubereberye mm. ah, abo banuhu mbogo tebalya mm. bwakabaka bwa bugandakakati mm. eh. kakungulu kanikamu niyade kabaka kubanga yitagenda kulya bwakabaka ah, ah, tatula ku kiwu kakati kyebava abaana bamuteesa abalala tebalabikakmuganzi lwaza yatta abalangira abiri mu bana ngaabasanjala nalekawo nuhumbuko ne nuhumbuko yali amutekamu mukinya eh. eh, nuhumbuko namugamba nazanya nani muteesa namugamba bwosula nuhumbuko mukinya nafa nange nga nesula mugenda kuzanya eh, nani kyovula bamugulamu ekizimbe yeyayamba mutabani we muteesa okufuga ngaabalangira abana basanyizaawo era ffe tubagamba nti omukazi atayagala baana babajja bebasikire sheeke nga ye musiraamu abanywesa mwenge nyabwe yenyi nayimirira nagamba tibana <laughs> nago abaana bano nze mbazaala naye sijja kukiiza mutamiivu kusikira sheeke ani yagubawa <laughs> ani yagubawa ogwabasir <laughs> strategy buli wamubayina strategy ensi eno mugenda ne mutunulya abantu nze ntunula ebintu ebyo nembitegeera era singa nali nsomye psychology mm. kuba mwesomesa nze mm. bwe namutegeera nentwalayo abaana bange nti e, mwe byemuyita byonna nti obutabango bwomumaka bulijjo bubaddeyo okuva edda nedda naye amawulire olwokuba tegakyasobola kuwandika ku birala mm. tegalina mmotoka tegalina ki these ones who were negrected abdominated the media kituufu era bwobitunulira ennyo tebiri walala nnyo mm. no biri mu sente wayi this is where you can gand collect news abamuli abasinga obungi babagana okutula ku boda baavu boda tebazirina kakati motoka etwala abantu bameka naye banabawa sitiika nebagaa nti musaba sitiika museeka ku byenyi byammwe yes kakati people who are not receiving publicity kati bebagifuna mm. nti natunudde omusajja ate babizanya ekifuula nenge this is where museveni have lost mm. museveni has lost mm. wataba mugezi nnyo <laughs> mm-hmm. museveni yali afuza eggwanga lino nga nandi gavumenti organization tezirina